Hey Leute, willkommen bei der dritten Folge. Ja, wie ihr seht, hier unten, hier habe ich ja gerade die Folge 2 aufgenommen. Ja, die schöne Folge 2. Ja, die Folge 2. kann sogar, wenn ich glaube, ich war ja gerade im Jahr schlafen. Da haben wir geschrieben, also dann sag ich doch eigentlich schön mit Öl. Ja. Ich werde es auch nicht klicken, die ersten Folgen und dritten, dann der dritten, ja, das jetzt die dritte. Ich werde in der dritten Folge zu einem Paradies bauen oder direkt am Anfang. Ups. Will ich nicht. Weil das ist jetzt zu hoch geworden. Aber egal, Hauptsache. Das lasse ich jetzt mal so. Ich gehe mal Eisen suchen und so. Ja, das tue ich. So, ich hinter mein Haus direkt. Oder direkt hier. Ja. Gut, ein fünf Stein. Ich weiß jetzt nicht, über was ich reden soll, weil ich habe ja gerade die Folge 2 aufgenommen. Da habe ich hier jetzt schon was gespielt. Ja, ich spiele auch einfach. Ja, ich wollte auch in der Folge 2 sagen. Mein Finger geht's gut. Also kann ich wieder besser spielen. Ja. Ich habe hier den Song kennt. Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle, Kohle. Ich mach's dann mal jetzt so ganz schnell. Schnell. Also dann, wir schreiben mal schnell mit. Mein Tischling hat er mitgenommen, aber ich habe Kohle. Ja, ich will nicht so den Rekord, aber ich will das jetzt so machen, dass ich so über so 1000 XP, nein, wieso, dass ich so 100 XP oder so habe und dann ich erst meine Sachen verkoste, also ich keine Sachen jetzt habe, so wie das so, oder so, ja, mit Folge 2 habe ich ja gesagt, dass ich so schnell reden werde, aber ich rede ja gerade schnell. Keine Ahnung warum, das finde ich so alleine so, keine Ahnung, weil ich rede eigentlich immer so schnell. Ich rede jetzt mal ein bisschen leiser. Eisen, Eisen, Eisen, yeah! Dann setze ich mal hier los. Stellen Ja, dann nehmen wir mal Eisen. Und als erstes machen wir uns den Eisenbuschpanzer. Dann Eisenschwert oder Eisensachen. Irgendwas mit Eisen zu tun hat. Oh, es lack, lack die zwar wieder. Das hieß Ich muss ja noch Ofen machen. Da bin ich wieder so. Hallo? Ja, sorry, dass ich geleckt habe, weil mein Laptop schon so richtig lange offen ist. Dann leckt er immer wieder. Äh, ah, hier. Ich will wieder 9 Minuten aufnehmen, 9, 10, 10 oder 9 Minuten aufnehmen. Oh, ich sage jetzt nicht so 19, sondern 10, 9, weil uns nimmt die 19, 19 Minuten. Solange es jetzt ein Flugwasser ist. Ich mach mal so schnell auch friedlich. Ich gib's zu, ich bin ein Nerd. Also, sorry, dass ich gesagt habe, ein Nerd bei Minecraft. Nein, Spaß. Okay. Ich Sag bitte mal, ich bin kein Nerd. Ich bin ein Noob. Ein super duper Noob. Ich sag's eher ernst. Ich bin ein Noob. Viele sagen eigentlich, dass Noobs sind, die, die nichts können. Aber Oh, what the? What the? Die Noobs, die nichts können. Aber mein Lehrer meinte, Noobs sind die Leute, die so Anfänger sind. Oh, es ist dunkel geworden. Dunkel, dunkel. Geworden. Oh. <clears throat> Mm, sorry. Schmanko. Ich bin stolz auf mich, dass ich Eischen gefunden habe. Oh. Kell, Kell, Kell, Kell. Also ich mache mal ungefähr drei Stück. Stelle ich dann so Also Leute, ich bin sehr müde ich hatte 15.39 Uhr. Und so ungefähr 15.30 Uhr, 33, ja. Ich weiß, ja, ja, genau, 15.30 Uhr. Hä? Ja, ich muss das eigentlich ausmachen. Ja. Also Leute, oder warte mal kurz. Ja, da bin ich wieder Leute, ja, weißt du was, jetzt mach mal zu, Leute. Ich muss was machen, was muss jetzt, was muss jetzt, was muss jetzt, was machen, was Wir müssen jetzt aufmachen! Jetzt mach ich nochmal. Also, Leute, ich sag's nur eins. Schön. Moment. Äh.